demi Lobby. Tô aberto, tô aberto. Do arco, damo. Boz da olgan diğerin derya derin derya زانم های بسیار است شکارم های بسیار است لیکن من نمیدارم که خوردم از دارم در این دریا در این دریا يلا يلا يلا سي فور سي فور ha <laughs> ha! La cause! Hey hey! Hey hey! Oh. جانم های دوستان لیکن من دارم که خوردم از دهان بندی در این دریا